Certo. Hora de treinar umas magias. Na verdade eu só tenho uma. Mas acho que dá para melhorar um pouco. Jutsu Possessão das Sombras. Mazuki. De onde veio esse Orochimaru Traveco? Tá com fome. Você quer comer o quê? Sai capeta. Nossa. O mais impressionante é ver uma kunai acertando alguém.